Saat pertama kali ku bertemu Kau menatapku malu Buang wajahmu Tapi ku yakin kau juga suka aku terjadilah cinta pandangan pertama karena kita yakin ini takdir kita ini cinta kita oh, oh. ah Hmm. jatuh cinta padamu Sejak pertama kali ku bertemu Oh, terjadilah pandangan pertama Karena kita yakin Ini takdir kita Ini cinta kita berdua Buktikanlah ada yang terjadilah ah. Cinta yang pertama Karena kita yakin Ini takdir kita Ini cinta kita berdua Oh, bukanlah ada yang bisa memisahkan kita Tak ada yang bisa selama Ku jatuh cinta kepadamu